assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar sizlar bilan 5-10 e, daqiqa suhbat qurmoqchiman ya'ni nima bo'yicha ya'ni ozgina o'zimizni majburiyat olish kasallikni davolama uni ildizini top deb bekorga qo'ymaganman bu kasal e, kanalimni nomini biza mana ko'p guvohi bo'laman bir kunda o'nta o'n beshta undan ham ko'p bemorlar chiqadi so'rashadi ma'lumot olgisi keladi kasalligi bo'yicha tuzalgisi tushunib turaman hammani tushunaman hamma tuzalishni xohlaydi tezroq davo ko'rishni xohlaydi tezroq sog'lom hayotda yashashni xohlaydi sog'lom e, holatga qaytishni xohlaydi hamma bu hech kimda anaqasi yo'q lekin uni kimdir qilib qo'yish kimdir qilib berishi kerak deydi bizada shunaqa noto'g'ri tushuncha paydo bo'lganki sssr paytdan bu ota bobodan ota bobolarimizdan qolib ketgan e, prinsip man bunga hech kimni ayblamayman ularni ham ota bobolarimizni ayblamayman bu narsa bizani qon qongimizga singib ketdi sssr paytda bu narsa oddiy hol edi e, hech kim tushunmasdi bu narsalarga e'tibor bermasdi chunki u narsalarga faqat ishi e, o'zi ustasini mutaxassislari o'zini anaqalari konkretni yordam bera olgan deb hisoblayman de qanaqa bo'lganda ham yordam bera olgan o'sha paytda lekin mana hozirgi kunga kelib kasalliklar rivojlanib ketyapti mana kasalliklar yosharib ketyapti deb aytishadi ya'ni e, kasallik yosh tanlamayapti hozir e, man o'zimda ham chiqishdi hmm, misol qilib aytishim mumkin o'n ikki yoshli boladamidi yo undan ham kichkinaroq bolada gepatit bd o'n ikki yosh bolada agar undan kichkina bo'lmasa agar adashmayotgan bo'lsam otasi shunaqa deb chiqib manga shunaqa degan edi mayli u hozir yosharib ketyapti man shuni aytmoqchiman biza nima qilishimiz kerak biz kasalmizmi biz tanamizda shunaqa narsalar bo'lyaptimi virusmi u og'riqmi yo bo'lmasa qanaqadir boshqa anaqalami ahamiyati yo'q u nima bo'lishini biz o'zimizni sog'lom his qilmayapmiz ya'ni asoratlari bor alomatlari ko'rinib turibdi lekin nima demoqchiman man bemor bemor inson o'zini mas'uliyatni o'ziga olmayapti ya'ni yuz foiz mas'uliyatni qaysidir insonga qo'yib qo'yyapti u inson mani davolashi kerak deyapti ya'ni qo'pol qilib aytganda tushuninglar o'liginglarni tashlayapsizlar kimgadir u qilib qo'ymaydi u sizni tanangizdagi kasalligi u shundoq kirib nimadir qilib qo'ymaydi ximikat dorilar insonga tanasida turib chiqib ketadi u sizni simptomlaringizni ushlab turadi ya'ni mana kasallik bo'lsa kasallik tanangizda bo'ladigan bo'lsa u kasallikni e, ushlab turadi simptomlarini yashirib turadi ya'ni oddiy qilib aytganimizda uxlatib turadi kasalligingizni u tanadan chiqib ketgandan keyin nimaga lecheniya olishinglarni sababini tushuntiryapman har olti oyda har uch oyda lecheniya olishinglar kerak deydi nega chunki organizmimizga kirgan narsa chiqib ketadi tog'rat kichkina tog'rat organizmdan harakatlanganingiz paytda har xil anaqalarida chiqib ketadi u o'shaning uchun siz yana qaytalanasiz ya'ni simptomlaringiz yana paydo bo'ladi yana ko'rinishni boshlaydi kasallikni alomatlari ko'rinadi kasallik simptomlari ko'rinadi shu narsalarni sezganmisizlar nega kasallikni har olti lechение olib turgin deb aytishadi chunki tanangizdan siz chiqib ketadi уже uni kuchi yetmaydi u yog'iga tabiiy narsalar nega kerak tabiiy narsa organizmga keladi organizm polni tozalab chiqib ketadi дальше ximikat dorilarni qoldirgan e, cho'kkindilarni ham olib chiqib ketadi va tanangizni tozalaydi tozalab makro mikro elementlar kerakli mendeliyev jadvalidagi elementlar bilan mikro makro elementlarni to'ldirib beradi shuni hisobiga organizmda immun tizimi yo'lga qo'yilib yana qon aylanishi yaxshilanadi e, va kasallik o'z uz o'zidan chekinishni boshlaydi organizm o'zi davolaydi biz shunaqa yaratilganmiz oddiy qilib aytganda inson o'zini o'zi davolaydi organizm o'zini o'zi davolash xususiyatiga ega biz shunaqa yaratilganmiz alhamdulillah biz musulmonmiz shu narsani tushunishimiz kerak olloh bizani shunaqa yaratgan biz o'zimizni tanamizni o'zimiz davolay olamiz siz uni bilishingiz yo bilmasligingizni ahamiyati yo'q uxlayotganda yuragingiz nega uradi bo'lmasa bilishingiz shart emas u sizning narsani yuragingiz nega urishini siz uxlayapsiz shart emas u organizm o'zi bajarib beradi organizm o'zi kurashadi kasallik bilan mana sizga tabiatda hayvonlari yaratgan ollohimiz barcha narsalarni yaratgan olloh o'sha hayvonlar ham kasal bo'ladi lekin o'sha kasal bo'lmaslikka harakat qiladi ular и kasal bo'lsa ham organizmni o'zini tuzatish yo'lini biladi даже biza mushuk boqqanimizda o't yeyotganini ko'rdim o't yeyotdi hovlimizda chiqib o't yeyotganini man ko'zim bilan ko'rib hayratda qolganmanda alhamdulillah deb yuborganman nega u o't yeyapti kim nima deb o'ylaydi shu narsani u organizmini tozalayapti kerak shu narsa unga bilib turibdi bo'lmasa kichkina mushukligidan boqqanmiz hech kim unga hech boshqa mushuk kelib aralashmagan unga tabiatdan shunaqa aql berilgan unga olloh shunaqa yaratgan tabiatdan shunaqa u mushuk hayvonlar tabiatan bitta mushukni aytmayapman misol tariqasida aytyapman hamma jonzotlar shunaqa yaratilgan olloh tomonidan yaratilgan shunaqa и e, odamni organizmi ham shunaqa yaratilgan siz o'ylamang man bitta inson e, davolash kerak mani bitta odam olib borib yotqizib yotib davolanmasam mani hech kim davololmaydi degan narsani unuting bo'ldi qaysi davrga kelib yoz qaysi davrda yashayapsiz tosh davri quvordinglar ko'pchilik manga chiqib shunaqa savollar bersa voy biling hali ham shunaqa odamlar bormi deb qolaman shu darajada o'zini e, hayotiga bee'tibor odamlar chiqadi siz hayratda qolasiz yoqangizni ushlaysiz shunaqa odamlar bormi hali ham deb qolasiz man даже e, man hech qachon maqtanish yoqtirmayman yo e, bilimimni maqtanib ko'rsatish yoqtirmayman o'rganaveraman man inson o'rganishi kerak faqat o'rganish o'rganish o'rganish manga yoqadi. Kimgadir yoqmaydi bu narsa. Inson bitta narsani o'rgandimi, уже keyingisiga o'tishi kerak. U narsani o'rganishi kerak. Bu narsani o'rganishi kerak. Biz shunaqa qilishimiz kerak. Shunda bizga hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. U biz bo'sh qolganimizda shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zi kasalligini e, qo'rqish, kasallikdan qo'rqish nimadan bo'ladi? Bilim yetishmasligidan bo'ladi. Allohga ishonmaslikdan bo'ladi. bu kasal mani o'ldiradi degan insonni bilim yetishmasligidan ollohni buyukligini his qilmagandan bo'ladi bu narsa kimgadir bu noto'g'ri eshitilishi mumkin kimgadir ko'ngliga tegishi mumkin kimdir xafa bo'lishi mumkin kimdir ensasi qotishi mumkin bu gaplardan man shuning uchun ko'p videolar olmayman man gapirgan gaplarni gapirsam ko'pchilikni ensasi qotadi chunki haqiqat narsa insonga yoqmaydi yoqadi o'sha haqiqatni aytgan inson yoqmaydi insonlarga haqiqat yoqadi haqiqatni aytgan inson yoqmaydi chunki aqlli insonlardan ko'pchilik nafratlanadi bu narsa isbotlangan man rosa guvohi bo'lganman bu narsalardan rosa guvoh bo'lganman shu aqlli insonlardan qancha insonlar nafratlanishini yaxshi yashayotgan odamlardan qanchalik nafratlanishayotganligini man ko'zim bilan ko'rganman qulog'im bilan eshitganman shu narsalarni ya'ni ular man o'sha shunaqa hayotda yashashimga shu boy odamlar aybdor degan odamlar ellik oltmish foizdan ko'p bo'lsa ko'pu kamligini man hali ko'zim bilan qulog'im bilan eshitmadim shu darajada biza kibrga berilib ketganmiz mana o'shani sababi ham shunaqa bo'ladi man bemorlarda ham ko'rdim shu narsani bemorlarda u o'zini kasalini o'ylamayaptida o'zini kasali qolib boshqa birovni hayotini o'rgan eshitib o'tiribdi bittasini g'iybat qilib o'tiribdi kasallik nega ketmasin u u bilan tobi abad u bilan bo'ladi nolaversa inson kasallikdan kasal bo'lgandan keyin nimadan bo'lsa ham nolaversa ahamiyati yo'q nolyaptimi bo'ldi u inson tuzalmaydi hech qachon hech qachon tuzalmaydi bittasi aytadi siz bilmaysizku olloh biladiku hop shu narsani man ko'rib turibman siz o'sha narsani tushunib yetganingizdan keyin tuzalasiz insonga kasallik bekorga berilmaydi inson o'sha narsani anglash uchun beriladi man ko'p kasalliklarni ildizini hali hech kimga yetib kelmaganman mana mana shu bittasini aytib ketaman ayollarimizni mioma kista kasalligi eridan nafratlanishidan eridan e, hayotidan chiqib ketishni xohlashidan bo'ladi e'tibor beringlar mioma kistasi bor ayollar hayotidagi qaysidir erkakni hayotidan chiqib ketishni xohlaydi ko'pincha eri bo'ladi o'sha o'sha eri bilan yashayotganidan o'zidan xafa o'zidan nafratlanadi o'zidan emas eridan nafratlanadi o'zidan nafratlanganlarni man mioma kistalar bo'lganlarni kamdan kam ko'rdim и man shu narsani bilganda yuz foiz mana shu narsani ko'rib alhamdulillah deb oldim shu narsani shu narsani bildirgan ollohga shukur shunchalik mani bilimli qilib qo'ygan ollohga shukur lekin bizni ko'pchiligimiz shu narsalarni ko'rmaganimiz uchun o'zimizni kasalimizni nolib hammaga aytib yuramiz lekin sababini umuman qilmayapmiz umuman harakat qilmayapmiz ya'ni o'zimizni tuzalishimiz uchun kasal bo'lgan odam qo'lini qo'liga tekkizmayapti o'ligini kimgadir ortyapti inson kasal bo'lgandan keyin o'zi chiqib ketishga harakat qilishi kerak man grija bo'ldim mana shu grijadan qiynalganman o'zim и bu narsani bildim ildizi nimaligini topdim yo'q qildim shu narsani mana hozir ko'pchilik insonlar grijani davosi yo'q grijani operatsiya qilish kerak chiqarib tashlash kerak uni man bir xillarni eshitdim ukol qilib keyin yana qotirib anavi e, et o'larkan keyin uni operatsiya qilib yana olib tashlarkan shunaqalarni eshitdim kerak emas umuman operatsiya kerak emas grijaga man grija grijani operatsiya qildirmadim ikkita bo'lgan manda qanchalik katta bo'lishining ahamiyati yo'q inson tuzalish uchun o'zi harakat qilishi kerak sabablarni izlab harakat qilib o'sha narsani yo'q qilish kerak biza nima qilamiz man ko'pchilik insonlar chiqyapti man hammasini прекрасный bilib turibman u unisidan eshitadi borib bunisidan eshitadi doktordan eshitadi tabibdan eshitadi og'aynisidan eshitadi hammasi o'zi xohlaganicha gapiradida e, lekin bittasi yana qilib qolsa o'shani ham gapini yo'q deydi chunki qolgan hammasi sani kasalingni davosi yo'q deb kelyapti hammasi yo'q deb kelyapti san shu полный hayoting umringni oxirigacha lecheniya olasan deb kelyapti uni umuman ahamiyati yo'q kasalligini qaysi kasallik bo'lishini ahamiyati yo'q hamma kasallik davosi bor alhamdulillah biz musulmonmiz shu narsani unutmanglar musulmon bo'lib turib bu kasallikni davosi yo'q deb chiqmanglar manga mani eng yomon ko'rgan so'zim bu kasallikni davosi yo'q ekan deb manda telefonda gapirgan bemorlar yana musulmon bo'lib turib shu gapni gapiradi olloh tanigan inson olloh bilgan odam bu gapni gapirmasligi kerak har bitta kasalning davosi bor man shu narsani olloh man o'ylardim kechqurun man ko'pchilik gepatitlar chiqardi bu kasalning davosi yo'q deganda man nega bu kasalning davosi bo'lishi kerak emas sababi nimada olloh insonlarni yaratib qo'yib hech qachon anaqaga tashlamaydi azobga Alloh insonlarni yaratib hech qachon azobga tashlamaydi. Agar u banda o'sha narsaga arzimasa, tushmaydi hech qachon azobga. Hech qachon tushmaydi. O'sha narsaga arzimasa tushmaydi. Alloh sizga muammo beryaptimi? Biz ko'pchilik o'rganib qolganmiz-ku. O'zbeklar o'rganib qolgan. O'zbeklar ham emas. Hmm, hamma millatda bor unaqa narsa. Bitta o'zbek deganimiz bilan ham noto'g'ri bo'ladi bu. hamma o'rganib qolgan ko'pchilik banda o'rganib qolgan u ateist bo'ladimi u xristian bo'ladimi u musulmon bo'ladimi yo buddavist bo'ladimi yana qanaqadir boshqa anaqalar bo'ladimi ahamiyati yo'q narsani olloh bitta u tan oladi yo tan olmaydi bu bitta lekin o'sha olloh beradi o'sha muammo deyotganimizni ham o'sha e, azob deyotganimizni ham nimaga beryapti u narsani degan savolni haligacha hech kim bermasa o'ziga bermaydi man hayron qolaman ko'pchilik o'zini muammosini aytganda man aytadi man ollohdan so'rayapman bu muammoni yo'q qilishini deyaptida lekin hali hech kim o'zi uchun mana shu narsani kashf qilmagan bo'lsa kerak shu muammoga qarab turib olloh ollohga bu muammoyim muammoyimni olgin turasiz lekin mana siz Allohdan so'rayapsiz muammoni yo'q qilish sizlarga bitta misol bilan ayta qolay shunda yaxshiroq tushunasizlar sizlarni tushunishingizni xohlayman prosta video bo'lib qolmasligini xohlayman bu prosta kanalga joylangan bitta video bo'lib qolishini xohlamayman diqqat bilan eshitinglar siz xato qildingiz yosh bolasiz chunki mana hozir katta bo'lib qolgansan endi endi yosh siz yosh bolaligingizda ota onangiz sizni jazoladi xato qildingiz sizni jazoladi otangiz onangiz и o'sha jazolagan ota onaga qarab turib siz siz mani jazoladingiz hozir bu qanchalik to'g'ri siz aytasizmi ota onangiz jazolasa siz mani jazoladingiz deysizmi siz bilasiz прекрасный nimaga jazolanganingiz. va o'sha narsani yo'q qilishga harakat qilasiz lekin biz nima qilamiz jazolayotgan olloh ko'rib turibmizda ollohdan muammoni yo'q qilishni so'raymiz lekin hech muammoga qarab mani buyuk rabbim bor olmaymiz bu narsa haqida umuman o'ylashga ham vaqtimiz yo'q chunki biza nolishdan boshqa narsaga arzimayapmiz nolish nolish nolish man ko'p eshityapman shunaqa nolishlarni man ko'pchilik e, chiqqanida ozgina gapirib nola qilayotganini уже biza просто gap bu deb o'ylab qolamiz bu оти nima deydi просто gap emas bular bu hammasi nolish o'zi inson sezmaydi man oldin bu narsalarni bilmayman dilimga solganmi yo shunaqa aqli yo'q tug'ilib qolganmanmi o'zidan o'zi hech qachon inson aqlli bo'lib tug'ilmaydi o'rganib o'rganib biladiku lekin hayron qolardimda nega chunki mm, qanaqa biza qo'limizda harakatimizni qilishdan ko'ra ko'proq harakat qilishdan ko'ra noliganimiz ya'ni gapirishimiz osonroqdek tuyuladi lekin kimdir nimadirga erishsa e, unga havasimiz keladi yo'q kimdirlar havas qiladi havas qiluvchilardan bo'linglar hammamizu lekin hasad qiladiganlar ham bor oramizda buni hech kim yo'q unaqalar hech qachon bo'lmagan deyolmaymiz bor shunaqalar shunaqalar bo'lgan ham bundan keyin bo'ladi ham man nima demoqchiman просто bu gap deb gapirmanglar даже man shunaqa ko'p gapirib yuborgandan ya'ni ko'p nolib yuborganida bechoralik pardasini yirtib tashlang deyman shunaqalarga bechoralik pardasini yirtib tashlang chunki u sizga xalaqit beradi qur'onda bitta oyat bor qaysi oyatligini bilmayman agar kimdir biladigan bo'lsa kommentga yozib qo'ysanglar juda xursand bo'lardim Ey banda, mahzun bo'lma. Chunki mahzunlik sabab imkoniyatlarni ko'ra olmaysan. Bor narsa. Qur'onda yozilgan shu oyat. Kim agar kimdir biladigan bo'lsa, kommentga yozib qo'ysanglar, boshqa insonlar ham shu narsani ko'rib, internet Google'ga yozib ko'rib, shu narsani balkim kimgadir yordam bergan bo'ladi, bilgan inson. ko'pchiliklarga hmm, mani iltimosim faqat izlanavermanglar izlanmanglar ko'p uni sababini bajaringlar kasallik ketadi rak bo'lsa ham ketadi qancha qancha raklar davolanib ketyapti butun dunyo bo'yicha bundoq qarab chiqadigan bo'lsangiz statistika bo'yicha raklar ham davolanyapti hozir sil kasalligi ham davolanyapti gipotitligida ovlanib ketyapti insonni o'zida sabab inson tuzalish xohlasa sog'lom hayot yashashni xohlasa o'zgartiradi muhitini gap muhitda gap sizda gap sizni nima yeb ichishingizda psixologiyani o'rganishni boshlaganimda shunaqa gap bor edi man u gapni juda yaxshi ko'rib qolganman inson nimani gapirsa u shunaqa o'qishda hmm, ya'ni nutr salovgani o'rganayotganimda shu narsani eshitdim inson nima desa u o'shandan iborat ko'ryapsizlarmi hamma narsa bir biriga o'xshash narsalar bo'ladi hammasi bir biriga o'xshash o'shaning uchun bilim o'rgansak nimadir o'rgansak mana ko'pchilik yoshlarimiz nimadir o'rganishga harakat qilishadida lekin orqaga chekinib ketishadi nimadir o'rganishga man bugundan boshlayman deydi yana orqaga chekinib nimadir ushlab turadi ularni nega chunki telefonda boshqa narsalar bor telefonda ularni fokusini bo'ladigan narsalar bor yana ularni o'ylantiradigan ularni fikrini bo'ladigan narsalar bor o'sha narsalarni yo'q qilish kerak inson bu bitta bilim olishda bilim o'rganishda kasallikda ham xuddi shunaqa narsalar bor bir biriga o'xshaydi mana e, psixologiyada kimdir o'rganib turib blogini yo'q qiladi kimdir puliga yo'q qiladi kimdir e, erga tegolmayotgan qizni eriga tegmasligi uchun bloki bo'ladi o'sha narsalarni yo'q qilishadi u narsani yo'q qilishni ham iloji bor misol uchun e, yana ko'p narsalarga mehrga kimdirlar yopiq bo'ladi kimdirlar qo'rqoq bo'ladi fobiyalari ko'p bo'ladi kimda mana kasalliklarga kasallik ham blok hisoblanadi psixologiyada hammasi bloklab bo'ladi blok deyiladi bu narsalarni olib tashlash mumkin yo'q qilish mumkin hamma narsani iloji bor даже raklarni davolashyapti man aytyapmanku raklarni davolashyapti videom cho'zilib ketyapti buning uchun sizlarga e, uzr so'rayman chunki bitta gapirganda ko'p gapirishni yaxshi ko'raman e, ko'pchilik agar ko'rgan bo'lsanglar video qo'yganimda man kam kam qo'yaman o'zim chiqmayman shuning uchun bitta o'tirganda yarim soatlik sizlar bilan suhbatlashsam ko'pchilik o'rgansa shu narsani tushunsa e, yana e, ma'lumot beringlar deydigan bo'lsanglar ko'p narsani tushunishga harakat qiladigan bo'lsanglar man sizlarga chiqarib beraman gap yo'q faqat o'sha reaksiyalarni ko'rsatinglar bu narsaga просто ko'rib o'tib ketaversanglar demak hech kim bu narsa foydasi yo'q ekan gapirasan gapirasan to'liq yo'q ekan degan fikrga borib qolaman man o'shaning uchun videolarimni kamroq chiqarishga harakat qilaman и natijalarni ko'pchiligini man qo'ymayman bitta bitta so'rab qolaman shu ishlagan odamlarimdan natijangizni manga gapirib bera olasizmi qo'yamizmi nima deysiz chunki man ko'p boshida man natija so'raganimda xuddi majburlab aytib bergandek bo'lgan man uni video qilib sizlarga joylashtirgan bo'lsam kanalimga bu odamni sizlar pulga gaplashgan deydi tiqilib yotibdida bunaqa negativlar bitta narsa mana misol uchun siz o'tiringda mana o'tiringda telefonni qo'yib olingda butun olam ko'radi mana shu narsani deb ikki minutlik video qiling gapirib ikki minutlik ko'p emas ikki minut o'sha paytda tomoqqa tuxum tiqilganday bo'ladi gapirib berolmaydi uni manga telefon qilib o'sha insonni nomerini bera olasizlarmi uni ham boshini qotirish uchun beramanmi sizlarga uni yana kasal qilish uchun beramanmi o'zinglarni kasalinglar o'zinglarga yetadi mani natijamni yana kasal qilish kerakku man berdim ham даже bir bitta bemor so'radi gepatit bd natijangiz bo'lgan ekan bering shuni berdim наоборот uyda urush qilib qo'ydi o'sha odam o'sha odamni eri chiqib keldi kasallik tuzalib ketgan natijami eri chiqib mandan siz qilyapsiz bermayman degandingizu xohlasangiz anaqa qiling xohlamasangiz aytmang degan mana shu eri xohlamagan yo'q kerak emas degan ko'pchilik xohlamaydi u narsani xohlagan taqdirda ham gapirganda bitta tuxum tiqiladi yana chiqib olib mandan nomer so'raydi yana o'sha e, insonlarni nomerini so'ragani yetmaganda telefon qilib ularni ham boshini achitib yuboradi nima kerak sizlar o'shaning uchun mana shu videoni qilyapmanki sizlar faqat qidirib yuravermanglar uni sababini harakat qilinglar harakat hamma kasallikni davosi bor hamma kasallikni davosi bor man bunga yuz foiz emas ikki yuz foiz emas ming foiz javob beraman alhamdulillah bu narsani man ko'rganim uchun bilganim uchun aytyapman hamma narsani davosi bor insonni o'zida inson o'zi harakat qilib man shu narsani yengaman bu narsani ildizini topib yo'q qilaman har oy davolanavermayman e, bitta qilaman yaxshi natijalar bilan sekin chiqib boraman bittada davo bo'lib qolishni xohlaydi даже shunaqa bemorlar bo'ldi bo'ldi unaqalar har xili bo'ldi eng anavi voydod bomba bo'ldi degan bitta odam bir haftada voy zo'r bo'ldi yaxshi natijalarga erishyapman deb mm, ishlayman e, ishlayman e, zaryadka ishlayman deb deb turib keyin manga siz mani davolamadingiz deganlar ham bo'ldi bu narsa manga bog'liq emas bu narsa o'sha bemorga bog'liq bemorga bog'liq man aytganimni qanchalik bajarishdi yana manga e, o'sha kulgili joyini aytaman o'sha siz mani davololmadingiz degan insonlar man aytganimni bir hafta o'tgandan keyin Э, man o'zim telefon qilib o'rganimdan keyin shu narsani qildingizmi deb so'raverganimdan keyin уже boshiga chiqib olganidan keyin oxiri потокка tiqilganida keyin bajarish boshlaydida natija tez bo'lib qolishini xohlaydi man yana bitta narsani sizlarga aytib ketishim kerak ko'pchilik insonlar xitoyga borib davolanaman jigarim almashtiraman yo boshqa narsa operatsiya qildiraman deyapti lekin bu narsaga nima sabab bo'ldi kuzatinglar o'sha bemoru sizlar kuzatsanglar man o'zinglar tanishinglarda bo'lishi mumkin shunaqa holatlar bo'ladi sizlar kuzatinglar shu insonlarni hayotimda kuzatsanglar oxiri borib tiqilganida ungacha yuraveradi unisi yetadi mana shunaqa narsa qilgin deydi bunisi yetadi bunaqa qilgin deydi hech narsaga e'tibor bermaydi ha yaxshilab yuribmanku og'zimdan tomog'imdan ovqat o'tyapti tomog'imdan suvim o'tyapti deydida faqat sababini izlab hammani boshini qotirib mazgisini qoqib yurgan bo'ladida oxiri tiqilganida keyin uyini o'zi qo'pol qilib yetganda sotadida orqasini ham keyin borishga harakat qiladi уже tiqilgan bo'ladi hammani o'chirib o'sha bitta inson bitta kimnidir jigari o'sha narsani davolash uchun o'shani tuzalsin deb hamma narsasini sotib yuboradida nol bo'ladi o'sha odam nolga tushadi o'sha nolga tushganida ham o'sha insonni saqlab qolisholmaydi mana shunaqa narsalar bo'lganu hayotimizda tiqilayotibdi bunaqa voqealar yo unaqa voqealar desa unaqa narsalarni eshitmadik desa yolg'onda bu уже прекрасный yolg'onda bunaqa narsalarni eshitmaganmiz biz desak tiqilyapti kundan kun ko'payib boryapti bunaqa narsalar nima sabab bo'lyapti shunga chunki uni gapini eshitadi a san anaqasan deb pul ishlamoqchisan a sanda deb san mashinniksan ko'pi bo'lgan manga chiqib shunaqa deganlar и e, man shu narsaga javob bera olayman уже insonni o'zi majburiyatni bo'yniga olib o'sha kasallikni davolashga harakat qilmasa o'zi hech narsa qilib bera olmaydi hech kim hech narsa qilib bera olmaydi sizni ming ming topgan pulingiz ham hech narsa bo'lmaydi sara chaqa bo'lib qoladi даже o'sha uyini sotib moshinasini sotib hozir kvartirada turganlarni bilaman man o'zim именно taniyman shunaqa odamlarni lekin o'sha odam saqlab qolisholmadi hech narsa qilisholmadi o'sha boshidan o'ylash kerak edi shuning uchun kimdir gapirayotganida ey inson mana bu narsani qilgin deganida qilish kerak inson ha san mashinniksan san pul ishlashni xohlaysan sani gaping bir tiyin oddiy narsalarni gapiryapsan lekin shu narsani siz qilyapsizmi siz qilyapsizmi shu narsalarni qilmaydida qo'lini qo'liga urmaydida borib doktor bilan urishadi doktor yoqasini ushlab urganlarni ko'rdim man bechorani burnini qonatib og'zini qon qilganlarni ko'rdim oxiri nima bilan tugadi o'shalarni bittasi aytgandi bitta aqlli odam aytgan hamma narsani qo'yaver san oxiriga boqqin oxirida ko'rasan nima bo'lishini aqlli inson jim yuraveradi jim yuradi oxirini kuzatadi oxirini mana ko'rib kelyapman mana o'sha paytda jar solib e, ximikat dorilarni ichmanglar foydasi yo'q hech qaysi foydasi bo'lmayapti insonlarga u faqat simptomlarni yo'qotadi simptomlaringizni yashiradi и kasallik u simptomni e, uni ta'siri yo'qolganida ximikat dorilaringiz ta'siri yo'qolganda kasalligingiz battar uyg'onib ketadi kasalligingiz yana ortib ketadi kuchayib ketadi kasalligingiz foydasi bo'lmaydi shu narsalarni aytgani mana endi hozir shu narsalarni ko'rishyapti insonlar qancha isbot kerak yana mana hozir bundan oldingi videoni ham to'qib qo'yaman tepaga qo'yib qo'yaman ko'ringlar shu narsani pauza qilinglarda buni ko'ringlar o'shani o'shanda man aytgan edim dorilar yordam bermaydi dorilarni qanchasi insonlarga foydasi bo'lmaydi ular faqat simptomlaringizni yashirib turadi keyin yana kasallik paydo bo'laveradi u kasallik sizni tanangizda qoladi demak dorilar foydasi yo'q deganimda manga ishonmang o'n million mayli o'n million demaylik baribir uch oyga o'n million ishlatdi oyiga uch milliondan dori olganlarni eshitdim man oyiga uch million bering deganman oyiga uch million bering deganman uch oyga uch oyga uch million so'raganimda mana shu tabiiy narsalarni ichinglar deb lekin ular o'sha oyiga uch million sarflab даже uch oyga ming dollarlab ishlatganlar bo'lgan bo'lgan shunaqa mana hozir aqllilar ko'payib boryapti bilolman ko'rolman xursand bo'laman bu narsalarni ko'rgan sari insonlar bilyapti himikat dorilarni foydasi yo'qligini lekin shu narsa kerak mana e, samarqandda bo'lgan voqea yosh bolalarni vafot etishi doridan atin maks dorisidan vafot etishi kerak shu narsa yo'qotish kerak edi bizdada ko'pchilik bandaga aytgan odamni gapiga eshitishmaydi bilgan odamni gapiga hech qachon eshitishmaydi o'sha narsa borib boshiga taq etib teganida devor taq etib teganda o'shandagina eshitadi man shu narsani kutuvdim shu narsani bilardim shunaqa bo'lishini bir kun borib o'sha insonlarni boshi devorga uriladi degan edim bilardim shu narsani shu narsa ko'tarilishini shu narsa insonlarni tushunib yetishini uning uchun yo'qotishida bo'lishi kerakligini juda tushunib yetuvdim zo'r bo'ldi bir tarafdan xursand bo'lish kerak bir tarafdan xafa bo'lish kerak bu narsaga chunki banda faqat boshi devorga borib urilganida biladi ko'zi ochiladi videoyim ham cho'zilib ketdi bundan uzr so'rayman savolinglar bo'lsa bemalol kommentga yozib qoldirishinglar mumkin tanishinglarga yuborib qo'yinglar shunaqa kasal bo'lgan insonlarga yuboringlar bu narsalarni eshitsin ko'zi ochilsin qulog'i bilan eshitsin bilsin shu narsalarni videoyimni tugatishdan oldin shu narsani aytmoqchi edim mana shuncha narsalarni eshitdinglar bu narsani e, kimgadir yoqmasligi mumkin chunki insonlarga haqiqatlar yoqadi lekin haqiqatni aytgan inson yoqmaydi sizlar bilan valiolog nutrisolog detolog psixolog parapsixolog ong osti bilan ishlash bo'yicha ekspert tettexilli mutaxassisi Ilogiya assotsiatsiyasi a'zosi husanbek ilhomov bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha